Hai Happy Guys Bosan dengan telur dadar biasa? Yuk dibikin fuyung he dengan resep Chinese restoran bintang 5 Sausnya yang ini beda banget khas saus asam manis Seluruh keluarga pasti suka Hmm enak banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan untuk telur dadar, telur ayam 3 butir, udang 50 gram, ayam isi 50 gram, kol seperempat buah, daun bawang 2 batang, bawang bombay setengah buah, bahan untuk saus asam manis, saus tomat sebaiknya merek sedap wangi, bawang putih 3 siung, kacang polong secukupnya, Cara membuatnya minyak goreng secukupnya. Udang dipotong kecil-kecil. Ayam dipotong kecil-kecil. ayam dan udang ditumis sebentar Kalau diiris tipis-tipis Daun bawang diiris tipis-tipis bawang bombay diiris tipis-tipis telur ayam dikocok Campur semua bahan dan aduk sampai merata. Tambahkan semua bumbu-bumbu, aduk sampai merata. Terigu 2 sendok makan, Kaldu ayam 1 sendok teh Lada seperempat sendok teh Garam setengah sendok teh Aduk sampai merata Goreng dengan api kecil sampai matang. Setelah bagian bawahnya matang, dibalik. Cukup satu kali membaliknya. Angkat dan tiriskan minyaknya. Bawang putih dikeprek dan dicincang halus Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai matang dan harum. Masukkan saus tomat Tambahkan sedikit air Masukkan semua bumbu-bumbu, aduk sampai merata. Garam seperempat sendok teh, lada seujung sendok teh, kaldu ayam seperempat sendok teh, gula satu sendok makan, cuka secukupnya, saus tiram satu sendok teh,